Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dumanda azaraq Ermənistana keçən və ermənilər tərəfindən işgəncələrə məruz qalan əskər Hüseyn Axundov Zəngəzur Mis Molibdin kombinatının mühafizəsinin qətlində ittiham olunur. Oxu 24.com Axar Aza istinadən xəbər verir ki, ermənilər iddia edirlər ki, qətlə yetirilən mühafizəçi Hayrapid Milkestinyan telefonu Azərbaycanlı əsgərin cibində tapılıb. Daha sonra əsgərimizə qətli törətdiyi etiraf etdirilir. Ermənistanın məqsədi əsgər Hüseyn Axundovu qətl ittihamı ilə həbs etmək. Müharibədən sonra Qarabağda saxlanılan və Bakıda həbsdə olan ermənilərlə dəyişdirməkdir.